mthakazi omuhle ondlela zimhlophe ngiyalibingelela sizwe senkosi inkosi yohlanga this is your commander in chief the commander of the royal kingdom of mthwakazi inkosi umzilikazi wesibili ngikhuluma lani namhlanje kumhla ka-28 okokuqala ngithanda ukulibonga kakhulu sizwe sonke endaweni zonke ngokuphakamela phezulu ngomlando wesizwe senu lobuzwe benu phakathi kokuhlupheka okukhulu kangaka lichithekile lachithekana ligcwele izindawo zonke umbiko lo uhambile abantu baphakama ezindaweni eziningi ngiyazi ukuthi umsebenzi wakusasa liwukhangelele kakhulu ngithanda ukulibonga ngalokho ngicela ke ukulazisa lokho okuzalidanisa umsebenzi wakusasa sesikhangele sabona ukuthi kumele siwumise indlela ekhona phansi lapha ngalomsebenzi esikutholileyo ngendlela zethu esithola izinto yikuthi kulokuganga okukhulu okulungisiweyo ngamapholisa eZimbabwe bazabe bebambisana lengatsha zonke abazibiza ngokuthi ngeze security yaseZimbabwe bazimisele ukudubula abantu ikakhulu mina lonkosikazi labanye abathile abaphethe amagama abo lamapikitsha abo njalo bafuna ukuthi abanye babadobhe abanye babanyamalalise izinto zona lezi esizaziyo ezegugu rawundi baphezu kwazo kusobala ke ukuthi ukuzimisela kakukho ukuthi isizwe samandebele basibone sikhululekile bafuna ukulwa pho thina kasisoze silwe mina umsebenzi lo uze kimi uvela kuJesu kazange atsho ukuthi ngilwe ngikhulula abantu ngokulwa ngakho-ke ngiyaxolisa zihlobo zami ngiyaxolisa mthwakazi omuhle umsebenzi wakusasa ngiyawuchitha awuseyi kuba khona kodwa selisazi iqiniso ukuthi injongo yamangisi injongo yamashona ukuthi sibuswe emashonaland kokuphela nxa sithi siyaphakama basibuse ngenkani basichaye ngoba balamandla balezikhali sizakuma ngoba indlela le esihambayo eyami uNkulunkulu nguye ohamba phambili kangisoze ngenze lutho olunye ngizalubikela ngesikhathi esifaneleyo uJesu esengiphile okokutsho lokokwenza nguye ongukaptain wethu yena uzasilwela asisoze sizilwele kodwa akusekhatshana ukuthi awenze umsebenzi wakhe ngendlela yakhe awuphelelise ngiyakukholwa lokhu njalo mina ngingumntanakhe ukholo lwami lumi khona lapho omunye angacabanga okunye indlela ziyachiyana ababona ezinye indlela ezijiyeneyo ngeza ke ngibamise okokugcina ke zihlobo zami imthwakazo omuhle ngithanda ukubika lolu daba kumakhumalo abantu bakokhumalo abathile lenduna yabo uhlanhla yamangwe le nkosi yabo ubulelani akulanto engibathathele yona akulanto futhi engiyifunayo kubo angikaze ngibalwise ukuthi babe zinkosi ngoba mina kangila nto yabo engiyiphetheyo bakhululekile kumenza inkosi ngoba ngikaze ngibavimbe mina angikaze ngibalele lutho angikaze ngenze lutho angikaze ngikubone ukuthi kuyadingeka ukuthi babe bekhuluma ngami bengichothoza nxa bemkholela ukuthi uyinkosi bangenza imizamo yonke abayizamayo njengoba beyizama basebenzisane lalabo abasebenzisana labo bambeke abuse lapho abafuna ukuthi abuse khona abakwazi khona ukuthi kumele abuse mina ngisemsebenzini kankulunkulu owesizwe sikamthwakazi kumele sikhululeke kangisoze ngime futhi ujesu engangimisanga ngiyabonga mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe